Mira, últimamente estoy preocupado. Preocupado por lo que nos pasa. Cada vez estamos tan metidos en lo que tenemos que hacer que se nos olvida lo que queremos hacer. Es como si viviéramos pensando que el tiempo es infinito. O como si hubiese otra vida para probar suerte. Porque no tenemos tiempo. Con los años ves la vida más simple que cuando eres joven. La única realidad es que el tiempo se escapa entre las manos. Y aunque soy feliz con todo lo que he vivido, si tuviera que arrepentirme de algo, sería no haber empezado antes a vivir como si cada día me hubieran hecho esa pregunta. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Y si mañana fuera tu último día? tiene que ser nuestro último día para vivir la vida que queremos. Necesitamos quedarnos sin tiempo para valorar el que nos queda. Para mí y todos los que me rodean, vivir una vida sin remordimientos, disfrutando de lo que nos gusta, no es un plan B, porque tienes el ahora y no el después. Y eso es lo que yo quería contaros en este vídeo, porque hace ya cuatro años y esta idea me sacó una vida de dudas, de miedos, de ver pegas y no soluciones. Y me ayudó a darme cuenta que muchas veces el único límite que tenemos en la vida es el que nos ponemos nosotros mismos. Qué curioso es el tiempo. Vale, acabáis de ver un mes y medio de trabajo, pero no solo eso. Acabáis de ver el que podría ser el especial 4 años del canal, así que felicidades, 4 años. Y no solo la conclusión de esos cuatro años, sino el porqué de que yo me abriera este canal. A ver, esto yo nunca os lo he contado, ¿vale? Hace cinco años, cuando yo tenía 22, cuando estaba a punto de abrirme este canal, yo estaba pasando por un año un poco feo, un poco malo, con muchos miedos, con ideas que tenía pero no realizaba y siempre ponía pegas y demás. Y yo me acuerdo que leí esta frase, fue uno de los porqués de abrir este canal y la verdad es que no puedo estar más contento de haber sacado este vídeo porque esto, este guión, es un guión que yo escribí hace cuatro años. Así que tengo que darle las gracias a mi equipo, a Mazda, por apoyarme y acompañarme en esta idea y quiero hacerlo con, con este cariño y con esta ilusión como el que he metido yo a este vídeo. Y horas, muchas horas. <laughs> Así que si queréis apoyar a tope este vídeo, podéis seguirme en Instagram, podéis comentar qué haríais vosotros si fuera mañana vuestro último día y reventar a tope de like este vídeo para demostrarme que todo este esfuerzo ha merecido la pena y que queréis más vídeos como este. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.